Nice! Sige lang! sa leg kick yan. Eh. Yan ang kapasin. Huwag kang bibitaw ng leg kick. Ground fight mo ko. Ah. yan ang ayaw nilang ground fight eh. Sige lang! Sige lang! Sige lang! Bawal umiyak Black lang yun, black. Sumugod eh. Wala tayo sa 3. So, may points na sa 3.